Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Et là, je vais vous montrer comment, euh, comment enregistrer, comment changer les claviers de son ordinateur par rapport à la raison ou bien par rapport au clavier dont vous êtes habitué parce que ça arrive des fois que vous achetez un ordinateur et vous l'utilisez et vous trouvez que le clavier ne correspond pas à vos, à vos attentes. Et maintenant là, je vais vous, vous montrer comment changer les des claviers parce qu'il a, il en plusieurs. Bon, par exemple, celui qui utilise le clavier en, en QWERTY et qui fait des textes euh, en français, il n'aura pas, euh, il n'aura pas accès à toutes les, les, ponctuations. Donc, ça serait mieux pour lui de mettre le clavier en AZERTY pour, euh, pour, pour bien travailler. OK. Les vidéos ne sera pas long, alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Et ok, on y va. Et likez. si vous avez une question, quoi, vous pouvez juste écrire dans le commentaire. Merci. On y va. Ok. Là, nous allons dans les paramètres. Et ce tout euh, pour bien souligner certaines choses, ça ne fonctionne que pour Windows 11. Donc, c'est pour le Windows 11. Donc, pour ceux, de, ceux qui ont Windows 10, et ils vont euh, regarder dans la description, de notre euh, la vidéo qui pourra les aider à changer de clavier sur Windows 10. Mais ça, c'est Windows 11 seulement et s'adapter à Windows 11. Il y avait eu beaucoup de changements dans Windows 11. Alors, euh, on y va. On entre dans paramètres. Et par après, nous allons dans heure et langue. Comme euh, vous avez vu là, les fenêtres qui s'ouvre dans leur langue, vous allez directement là, les langues et régions, la langue et région. Vous voyez là, on écrit par exemple français, module linguistique, euh, des textes par synthèse vocale. parlant. tout ça, bon, ça c'est juste, euh, c'est parce que moi, c'est en français, c'est en français mon type de clavier. Bon, alors là, je vais vous montrer maintenant comment euh, comment... Euh, ok, là, je vais vous montrer comment, euh, comment changer la, langue de sa clavier. Alors, vous voyez trois points, les petits trois points. Vous cliquez, un clic là-dedans et option linguistique. Cliquez sur option linguistique. par après, vous allez dans la rubrique clavier. Si vous voyez le de ici clavier, vous cliquez sur ajouter un clavier, cliquez juste une fois et là il y a plusieurs sortes de claviers qui s'affichent. Bon aussi, ce que j'ai oublié de souligner dès le départ, c'est que même AZERTY, il y a plusieurs euh, sortes de claviers AZERTY. Donc, euh, comme vous voyez, moi j'utilise AZERTY euh, de France. Mais c'est parce que c'est moi, je suis habitué à l'utiliser, connu de textes en français. Alors ça me, euh, ça me facilite beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouve que c'est beaucoup plus complet que d'autres claviers. Bon, ça, c'est selon moi. Et il y a aussi Azerty Belgique, Azerty, et Coerty Suisse. Ça, vous, pouvez tenter, essayer. Ça dépend de où vous êtes, de vos besoins. OK. Vous voyez qu'il y a plusieurs, plusieurs sortes de claviers et tout dépend de, et tout dépend de ce que vous voulez faire, donc, ou bien de quel clavier vous êtes aussi habitué à utiliser. Bon, en fait, c'est ça. Euh, bon, là, je, suis tout simplement en train de scroller pour vous montrer les, les autres types euh, de claviers qui existent. Vraiment, il y en a plusieurs. Voilà. Il y en a vraiment plusieurs. Euh, c'est bon. Ok, maintenant, on va faire euh, pour ajouter. On va... Euh, on va essayer, on va faire un exemple euh, avec, euh, avec par exemple, l'autre là, Coetti pour les États-Unis. Ok. On fait juste un clic et vous allez voir que l'autre clavier là, c'est juste ajouté. Alors, là, je n'ai pas encore commencé à l'utiliser. Avant de l'utiliser, je dois d'abord venir justement là et je supprime le premier clavier là en français. Et là, je reste avec le clavier en QWERTY. Alors, comment voir la différence Je vais ouvrir mon bloc-notes pour vous montrer la différence entre les deux claviers. Ok. Ok, on va aussi ouvrir le clavier virtuel pour que, pour que vous voyez bien la différence. Voilà. Ok, là nous sommes

On met la USA. On va maintenant remettre notre clavier en français. Et vous allez voir la différence. Nous allons remettre notre clavier en français. Euh, je sais pas ce que c'est ce que je vais monsieur. Je sais pas si c'est le clavier dont j'ai besoin. De toute façon, ok. Euh, cherche le clavier. Nous cherchons notre AZT. à Voilà. Nous revenons là-bas pour supprimer notre

Voilà. Alors, euh, je vais vous laisser, euh, je vais vous laisser pratiquer. Ok. Après, si vous avez une question, commentaire, ça euh, un commentaire. Et n'oubliez pas de la vidéo. Merci. À plus.